Muy bien. Eh, también muchas gracias, alcalde. Eh, muchas gracias a, a familia de, de Víctor Moro por la invitación que me hacemos para estar aquí, en este reconocimiento, en este acto. ¿no? Para mí es un honor, eh, diría casi manso, además un placer, es un privilegio ¿no? o, o poder estar pues, aquí y recordar un poco eh, eh a figura de Víctor na, na, na miña relación que tuve con él, especialmente nos anos de Barcelona, cando ele estaba como director do Banco de España, e eu era un joven catedrático ali na, na Universidade de Barcelona. Nos uniu naquele momento, no primeiro momento, o, o que era o que foi un maestro na Universidade de Barcelona, que Estapé, moi amigo de, de Víctor. No? Esto para ir rápido un poquinho esos apuntes, eh, dous, dous ou tres apuntes. Eh, a mí das cousas que máis me sorprendeu casi da primeira, da primeira reunión que tuve con Víctor no, no despacho do Banco de España, o que me sorprendeu del era a enerxía que tiña, a, a convicción que mostraba, non? a, como diríamos, a asertividade, non? a asertividade E, e, e probabilmente una, una, una cuestión que, que a mí me sorprendeu moito naquele momento. Eh, ele me falaba da necesidade de promover o progreso, progreso económico, progreso empresarial, o progreso social e o progreso político. Que nós tiñamos un pouco esa, esa responsabilidade de, de, de promoverlo. E me falaba tamén un pouco doctorar cu clasă. No? E, deci era una cuestión importante. De, creo que Víctor era eh, un visionario, na, na expresión que lle quero dar a, la palabra visionario, unha persoa que sabía poñer as luces largas, mirar máis alá do, do, do, das luces cortas do, do momento presente e se planteaba retos, planteaba objetivos, non? de unha maneira muy clara. E, eh, e, eh, falando de objetivos, sin duda, Víctor ten unha dimensión política extraordinaria. Pero eh, pensando estes días como, como eu o definiría, probablemente eu usaría con Víctor a, a palabra eh, político, aunque eu era, aunque eu foi. En Víctor miraba máis un reformador, un reformista. Hai unha diferencia para mí entre un reformador e un político normal, convencional, digo no sentido tradicional. O reformista é unha persona que, que, que focaliza moito en objetivos eh, isto, concretos e que cando non pode, polos motivos que sea, eh, chegar a esos objetivos, prefiere abandonar, non, non se mantén na vida política. O político é unha profesión da que, da que tiene muy buena opinión eh, a, a, a, a profesión de político, probablemente hai que dicir aquí lo de que como profesional os hay vos, os hay malos, ¿no? pero como profesión creo que unha das, las profesións que tendríamos que, que defender. Pero, sin embargo, insisto, fago esta diferencia entre eh, un reformista, unha persoa que ten os seus objetivos que quere, que quere promover, que quere perseguir, que quere poner a toda, toda a súa enerxía e capacidade en lograr